እስቲ መርቋቸው ከአይንና ሲያውጣቸው ከእልልታው ጋራ ማሻላ በሏቸው አጣምሮ ያስልቃቸው ለፍሬ አብቃቸው ውሃ ባረከላ በሉት እስቲ ባረከላ በሉ şagirma الله بارك الله الله never do. setor torrar nós tá ናት የተመረቀች الله بارك الله ጠብቆ ሀቁን ጠብቀሽ የምትዘልቅ አድርጋችሁ ልቡ ላይ ነግሰሽ Allahu Barakallahu